szpital MSWiA w Głuchołazach gdzieś z tej strony na pierwszym piętrze któreś z tych okien mam swoją salę jako pacjent